andiamo, vai come si pusha nelle casse, caro Ste. Troppo nelle casse. Io veramente non so che cosa dire. E questa è una cosa gravissima. Ma stai parlando nel linguaggio dei segni? Adesso parlo io. Adesso parlo io, figa! Di quello ah, che devi dire, sto parlo io, e fammi parlare! Adesso parlo io! Hai capito? È una cosa gravissima! È una cosa gravissima! Che non ci sia musica negli ospedali! Perché ah. qua dopo aver fatto il vaccino si parla! Dum, È impazzito, è impazzito. Sta molestando col culo in faccia, credo. Non me l'aspettavo questa cosa. Dai, muovete qua.